Çoğunuz. Kevr on son ver çoğun son, on son. Çok peki on son. On son yok çoğunuz. Çok peki. Неме жоқ, жоңыз кәбір, сом берші Байке жоқ дейм. Не, іштебейсің ме еш жерден? Іштебейм. керек монтип бош отыра бербе. Күндіз күні елдер іштейді, не бош эле отырасың, иштеш керек. Кәп, жоңыз, морожен жеп атасың ғой кәбір, сом бер Байке түшүнө атасызбы жок дейм. Кет калсынчы бар. Эми сдачасы бар да, мороженое сдачасы бар да, берші жоңуз болсаңыз он сом жоқ он сом жоқ бәке он сом жоқ бомж он сом сала жүрбөйсүңбү жаным мир без границ россияда иштеп жүргөн мекендештер үчүн ыңгайлуу приложение